खूबसूरत शाम को ऐसे ही खत्म होने दें किस दफा ही सकते थे इनमें ये हमारी पहली रोमांटिक शाम है जो हमने साथ में गुजारी है इस शाम को मैं कभी भूलना नहीं चाहता हमेशा याद रखूँ